願いしますそれでは演舞の方に移らさせていただきますそれでは参ります歌舞伎レイよろしくお願いしますすごい歌舞伎始まりの声にぎやかに我らが皆のよすがへと 彼らの思いの道しるべ ポイント